Elle était bonne la clap Ouais. Ah ça fait un délire avec les... la meuf maquillage. En fait, c'est une ch'ti comme moi. On a parlé... Euh, Après tu manges, parce que nous on a mangé. Il a repris Je viens de la prendre Mais là, mais il pas manger. Hein. Non, mais on avait de nuit d'habitude. Je vu. Je La sauce, est excellente. Allez, la ah Dis-moi, ouais. Sexy. arrêtez minha guarda vai, minha guarda. you can not orgulho stupid thing Merci, c'est Slay Driver. Manette, demandé Bon, et eh ben voilà, on est pas mal là, ça y est, ça, ça swing. Bon, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un certain Manotte euh, qui est dans le quartier. Alors bon, on voulait pas l'inviter, mais il s'est incrusté. Euh. On va être obligé, quoi. Thank you. you free.